Eh mhlonishwa Ncube angibonge ithuba ongipha lona lembuzo leyo yethulayo eh ngiyathanda ukuthi nguphendule angizitsho kuqala mina ngubonman Khumalo ngiyisikhulumeli senkosi ubulelani lobhengu lakamzilikazi eh mhlonishwa njengalokhu utsho ukuthi eh nangu umuntu ufika ukuthi ungumzilikazi wesibili eh uze thatha abantu uzangena kuphi kuphi kubo state house sikhuza umhlolo eh mncube sikhuza umhlolo impela eh lokuthi uStanley Raphael Chuma azithi ungumzilekazi ngithanda ukuthi ngikutsho ukuthi sikubona kuyinhlamba kithi esizweni umzilikazi asogama nje ongahamba udlala ngalo mzilikazi mzilikazi eqinisweni kutsho ukuthi uvele kasihloniphi isizwe yena uStanley ngendlela enza ngakhona em angibuye emhlonishwe ukuthini indlela nje enza ngayo isizagcina sisenza ukuthi si sisithatha amanyathela alukhuni kuye yena lomfowethu bese kade siloko sithi nayi umuntu wakithi eh nguchuma wakithi siyamazi lamanje siyamazi nje kodwa indlela asesenza ngakhona kumbe bakhona abambhadalayo ukuthi vele abuye azehlakaza isizwe kodwa eqinisweni sizagcina ke lathi sesiqinisa isandla bese kade mhlonishwa thina lapha ebukhosini kasiso politics ukuthi sihambe sithi naphansi lobani phansi lobani phambili lobani besikade lamagama singawatsho kodwa sithi ebantwini hayi lingaphongulandela nje lingaphongulandela nje kodwa manje sesiqamba igama ngoba sibone ngani usedlula amalawulo em lesi sizwe emsakazi yisizwe esi esiqhakatheke kakhulu isizwe esithandekayo ebukhosini bakithi isizwe esabunjwa ebuzimeni eh, ngobuzima kazange nje sabunjwa nje lula kodwa isizwe manje ukuthi umuntu abesefika afuna ukusichitha asidilize yilokho sokungani hhayi akusasiphathi kahle yikho ngikutshoyo ukuthi eqinisweni-ke sesizacina la magama siwaqinisa eh sikhuluma amagama anganaqinile ake ngitsho nje emhlonishwa nje athi ukuthi abantu bathi kanti inkosi ngubani eh isizwe sacela ukuthi sesifuna inkosi abadala babumbana bazibumba kwaba le committee othiwa liqoqo ongama-elders abadala um esizweni lamantunga kwase kubuya kubunjwa amakhomithi amakhomithi la kwaba le committee ye-research kwaba le committee ye-finance ikhomithi ye-research yaresearcha yaresearcha yaresearcha ibuza ngoba phela ngithi umlando oka 1893 kawumdala kakhulu lama 1900 ekuqaleni kawumdala kakhulu bayayazi abantu indaba kwahamba kwahamba babekugcineni kuthe nxa nga siphakathi phakathi kohambo kuloko kusaresearchwa kuxhunywana kusenziwa imihlangano eh waqala uStan ukuthi yena uthi uphuphile wathi uphuphile waye ema church athi uphuphile kwathi nthini ha uStanley yona lesikhulela yisimaze nguchuma usengikhuma lokwanini eh abadala beqoqo bahamba ngakibo ekhaya eCholocho abadala umama wakhe wayesaphila eh, wafika umama wathi yimhlolo le esiyitshelwa ngumntwana yimhlolo ah ekwaya eh, kwaya eh wangani uyagcotshwa ku1010 thina abanye simaziyo sithi indoda kanti waye ungangena ipolitics lokuthi uthi ubusubucoma ubhixa ubukhosi bakithi ngoba ubukhosi bakithi akusopolitics a angithi ubethule isikhathi sonke lesi vumba unanga usebuyile futhi mzilikazi two ugcwala indawana yonke asikwazi mhlonishwa ukuthi kanti uyiprojekthi kabani uhlosene kodwa-ke into embi esingasoze siyibekezelele ngumuntu odlala ngabantu bakithi ngoba lesi sizwe siligugu ebukhosini bakithi singeke sivume siyabe sesiyini kanti sesihayi ngeke sivume ngeke sivume umuntu adlale ngalesi sizwe lokho ngiyatsho futhi mntontonjwana ngitsho ukuthi amagama sisawakhetha manje kodwa-ke ngokuqhubeka kwesikhathi impela mpela sizagcina sikhuluma kuthiwe sikhulume kaphi kodwa hhayi ukukhuluma kuphela nokuyisukumela lintoli ngeke sikuvume umuntu ezadlale ngabantu bakithi ngeke kwenzeke lokho lokho-ke bonke lalaba abasebenzisana labamlandelayo befunzana izinto zamanga abangadlali amandlwane ngomthwakazi ngeke sikuvume lokho lokho-ke asazi phela ukuthi umbani ongawufikisa kahle umbiko kuye ustanley labangani bakhe kabayekele into yabo engcolisa isizwe sakithi ngabayiyekele um bangadlali ngesizwe lokho bazahlokoza <laughs> bazahlokoza inyoka emlindeni yebo hhayi mhlonjonjwana ngitsho ngimuntu omdala mina ngisawakhetha amagama kodwa uma kuqhubeka hhayi hhayi kusoze kube kuhle kusoze kube kuhle akume lokhu ukuthi kudlalwe ngomthwakazi akume impela kungadlalwa ngomthwakazi angibonge msakazi